Carlos, João Carlos. Tá bom. é Renato, você joga, você joga Minecraft? Menino, fala comigo, me responde. Ô, oh, você tá jogando pra mim, seu agora? Ô, oh, você, é sendo cara, a boca é sua. não, você me eu sou o filho da mãe. Eu você tá me xingando, mano, eu sou um anão. Eu falo pra minha mãe me defender agora. E como se você tivesse mãe, né? Você não tem mãe, você um é idiota sem mãe, entendeu? Ô, oh, mãe! Eu não tenho mãe, você não tem mãe, Você som. Sua dose feia. Oi! Bem chegou, eu sou João Carlos, vou te matar. Ah, é porque eu treinei academia, tá ligado? Nossa, louco. Você é um anão. Anão tem força. Eia. É. Você é tá um louco. Eu não sou louco. Finalmente eu matei aquele anão. Olha como eu sou mal. Me espera dar um minuto só pra eu terminar de gravar, mano. Ah, mó chato que você tá aqui.